はい、こんばんは。また、ニューポケモンスナップをやっていきます。イェイイェイゴールデンウィークいややになっちゃうね、ゴールデンウィーク終わりは。よろしくね。 そうですね火山初めてだよねあリザードンとか人影とかいるかないないと思うな火山いないと思うなマグマックとかでしょマグマックって私知らないやあ違うチルタリスチルタリスって何 なポケモンかなりのあったのねこれは温泉かなあれ火山は少し先に見えてくるはずだよ、うやろうは知らんあなんか来てるントだントだあれおこですか怒ってるうには見えるけど あ先の方を見ないと奥になんかあ上に来てらえなつった今上にてら。プテラ知らない私知らないあなんかいる つの方がよくないほら、シャツ騒いでるよ。あー、なんで今、叫んでる。早くなんでズームズーム早くあ、早くなった。いきなり。なんかわかんないや。あ。あ、なんだっけ、これ。知らない。 エラーがって最初に150つかないよドローンがいる あ落ちちゃったなぜとりあえず取っとけばよかった今真上になんかいなかったいたなんか白いのうんあっ込むの早すぎだいないでしょ マグマに入れんのこのポケモンあほら人影いるかわいい人影リンゴ笑ってるよなんで取った 目が痛くなるゴロンこっち見ないのかなゴロだね呼べばゴロンマクマグ マグマたのにうんいやでも比較的取りやすいかな遠く見なくていいからああ近くにいるからねうんそうだね海底の海中の感じに似てるかなルータリスはね人気ですね ファイヤーアローはそれ知りません火とかな水と電気と真ん中に映ってるやつの方がいいでしょあ3があるでもうんどこにいるの な感じだか、うん、それでしょなんでこいつがいあれ人影もっと取ったんじゃないの人影うん後ろ向いてるねいたいたいた h i e n あんなんでもなんか映ってるみたいな感じでホンすごいさて新発見だいいね新発見だいいね それは高いんじゃないうん全体をつねベストタイミングいくつなんで飛ばしちの新発見だゆっくりせめて何点取ったかだけのところをゆっくり見ません新発見だナイスタイミング他のポケモンってどうやって100点 1点取るんだ発見あるよ新発見だベストタイミング新発見だナイスタイミング意外に新発見だ微妙に映ってるいいね なんでみんな寝てるやつ寝てんのかタイミングここの数はね他のポケモンって難しくない新発見だいいね そんな連打するからだよまあまあよよくかった1がああ二になったすごい、ね、よしかわいいじゃんそうだね今まで水とかだったね草とかうん あれお気に入りだって初めてじゃないだってよし嘘アップロードでみんな見てもらおうなんて加工してまたうん一応気に入れられちゃったから奥にいる。 どうするかな真ん中に移った方がよくないあリンゴも移すのもいいけど要はなんかメッセージ入れるなら真ん中を外すメッセージ入れられないよ真ん中にするか、うん、尻尾が切れてる 暗すぎ暗くても緑がいい感じおおわかるすごいボケてるやだぼかし入れすぎ やばほぼ見えない何のタイトルにしようかないつもとちょっと違うねこのポケモンなんだなんだっけなエンペラーじゃなくてレントラーだ ほとんど知らないポケモンばっかだったいいね。およし、あ、間に入らない。 よくわからんなあ間違えたあ二回保存保存をやめる保存あれ保存してない保存してなくないそれ名前は変わってないだか別で保存されてるよあよわかんないなんだろうね報告って 報告もだけれどそうだなよしきの写真をアップロードしてあまたベレス島の近く山の上ええー、誰がいるんだろうねかっこいい空のポケモンでは 高タイプかまたは森だから草タイプとか不思議種とかいるのかな不思議種は結構低い方チコリータそれはあれでしょもうできた写真をアップロードするやつあいたねほら これで上がっちゃうのかそうなんだもう銃入ってるし博士のあれだからかあでもうちらが加工したやつじゃないじゃんうちら「いいね」をよろしくって書いたじゃんこれ少ないな。 なんでだよかっいいんだけどなこれが一番かうんあ結局このリンゴメダルがうんなんだっけ 作るやつだってよろしくねはいということで今回はここまでにいたします次は、はい、えー、新しいまた場所が見つかったようなのであやちゃんお願いしますねはいじゃまたねはいバイバイ